yang tersisa tinggal 10 menit. Alright, let's move out. kill Triple kill! Chain killer! Go, go, go! Chain killer! Go, go, go! Fire in the hole! Double kill! Waktu yang tersisa tinggal 5 menit. Fire. Waktu yang tersisa tinggal 3 menit. protection. team wins.